na kusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chaneli ya Daktari Kiganjani. Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia kupitia YouTube chaneli ya Daktari Kiganjani, Facebook Daktari underscore Kiganjani na Instagram Daktari Kiganjani kupata elimu ya afya kwa ujumla. Leo tunaangalia hali ya kigugumizi. Umewahi kukutana na mtu anatamani kukwambia kitu lakini akashindwa kukwambia kutokana na hali hii, na pengine ilikuwa ni taarifa maalum na ulipenda kuifahamu lakini lakini ikashindikana kutokana na yeye kuwa na hali hii. Kuna aina ngapi za kigugumizi na nini hasa husababisha mtu kupata kigugumizi? Anatoria Gare, niko na Dr. Ayubu Msalilwa, anatupa elimu na ufafanuzi wa kina kuhusiana na haya. Dr. Ayubu Msalilwa, karibu. Tunaposema kigugumizi, hali hii husababishwa na nini? Kwenye hili swala tunakwenda kuliongelea swala la, la kigugumizi, ni swala ambalo linaweza lisiwe common sana kwenye jamii yetu, lakini nitatoa statistics hapo mbele. Hii kigugumizi ni changamoto kwenye swala swala la uongeaji au kutoa maneno ambayo inawezekana mtu anatumia nguvu sana kuweza kutamka maneno au akayatoa baada ya muda mrefu, au huyu mtu anaweza maneno yake anakuwa hayana muunganiko, kwamba inakuwa na sita sita, tunasema kwa kitaalamu kwamba ni, stammering au mtu anakuwa disfluent kwenye speech. Kwa hivyo hiyo ndo ina, inakuwa inatokea hivyo, lakini mara nyingi inaweza utasema kwamba mtu ana kigugumizi endapo anarudia maneno au sauti au au zile um, anakuwa anazirudia rudia sana. Kwa hivyo hiyo tunasema ni sababu ya, ya kwanza au ya pili, inawezekana kwamba anakuwa na sita kuto kuzalisha ile sauti. Kwa mfano anaweza kawa anasema m- m- m- mama hivyo, yani anakuwa akitaka kutoa ni kama ana sita afu ndo anamalizia. Sasa wengine anachukua muda mrefu, wengine haichukui muda mrefu, au mwingine anaweza akachukua muda mrefu, anatumia muda mrefu sana mpaka kutamka neno likakamilika lika. Kwa hivyo najua kuna maneno ambayo yanafanana kuna ile kuwa na kigugumizi na kuwa bubu na, na hapo watu wengi kweli wamekuwa wakihusianisha mm-hmm. kwamba kigugumizi huyu anaweza kawa bubu huyu mm-hmm. baadaye mm-hmm. kuna uhusiano sasa nafikiri watu wanayachukulia wana haya vitu viwili kama vinafanana lakini actually ni kama vifanani japokuwa vinaweza vikawa vina origin moja kwa mtu ambaye ni mute au damba au bubu tunasema ni huyu ni kwamba yeye tayari yeye sababu yake ni ya kiakili yani iko kwenye neurology yake iko kwenye ufahamu wake, ina shida ambayo imetokea kwenye ufahamu wake moja kwa moja kwenye mishipa ya fahamu, na huyu mtu inawezekana ana kitu cha kurithi ambacho kiko kwenye vinaendana. Tunasema kwa mtu anaweza akawa ni, ni dumb, anaweza akawa ni bubu, anaweza akawa ni kiziwi au anaweza akawa kipofu. Kuna magonjwa kabisa ambayo yapo ni ya kurithi ambayo yanakuwa na hiyo kitu ambayo yako kwa pamoja. Kwa hiyo bubu yeye ni kwamba anakuwa hawezi kutoa kabisa kitu kikaeleweka, anaweza akatoa sauti lakini sauti inakuwa haina maana na haina maneno. Wakati ule mwenye kigugumizi, sauti inatoka ina maneno, lakini yanaweza kawa hayaunganishiki, yanatoka bila kuwa yameunganishwa kwa pamoja. Kwa hivyo kitaalamu tunasema hii hali ya kigugumizi huwa inaanza watu wengi wanavyokuwa watoto, inawaanzia wakiwa watoto wa miaka miwili mpaka miaka sita pale, na wengi wakipata hii changamoto, kuna ambao wanapona wanarikava lakini kuna wengine inaendelea mpaka anavyokuwa mtu mzima. Tunasema asilimia ishirini na tano ya wale watakao kuwa wamepata hii hali inaweza ikaendelea kuwepo mpaka utu uzima. Jarida la, la Marekani zote wamefanya utafiti, limechapisha ya kwamba hali hii inawatokea asilimia tano mpaka asilimia kumi ya watoto waliopo duniani, na kati ya hao niliyosema wanapokuwa na chini ya miaka mitano, wale ambao hali hiyo itaendelea, asilimia ishiri na tano yao inaweza ikawafikia mpaka wanapokuwa ukubwani. Kabla hujatuambia sababu hasa nini kinasababisha ama kinapelekea mtu kuwa na hali ya kigugumizi, tuangalie pengine kuna aina za kigugumizi, kwa sababu kama ulivyotupa kwa ufafanuzi kigugumizi ama maana ya kigugumizi, yupo ambaye ana uwezo wa kutamka neno zima likasikika na likakamilika, lakini akakandamiza ama kutumia muda mrefu. Yupo ambaye hakandamizi, hatumii muda mrefu, lakini ana sita sita na kurudiarudia maneno. Sasa hawa wanatofautishwaje? Okay, asante kwa swali zuri. Tunapoongelea zile aina, ni kama ulivyokusha kuongea, lakini hizo ni hali. Sasa hicho kigugumizi kinatokea vipi? Kutokana na athari ambayo mtu ameipata kwenye ubongo wake. Kwa hiyo kitaalamu ni kwamba kuna zile aina tatu ambazo zinasababisha kigugumizi, ambayo aina ya kwanza ni kwamba ina, inaweza ikatokea kigugumizi kile cha ukuaji, developmental. Kigugumizi cha ukuaji ni kwamba kinatokea sana kwa wale watoto ambao wako chini ya miaka mitano. Inatokea wakati alikuwa anajifunza kutengeneza yale maneno kuanzia ile mwaka moja na nusu, mwaka moja kuendelea pale, anajifunza kutengeneza maneno. Sasa inategemeana na mzazi alikuwa anamsaidiaje. Kama mzazi alikuwa na msaada au mazingira alikuwa na msaada mzuri na hakupata vitu vingine ambavyo nitaviongelea hapo baadaye, vinaweza vikamfanya mtoto akajikuta kwamba ana kigugumizi cha development kama nilivyokwisha kuongea, na hiki mara nyingi huwa kinapotea na recover kinapona kabisa, mtoto ana, ana, kuwa vizuri baadaye. Lakini kuna hiki cha pili ambacho kinatokea kwenye mishipa ya fahamu. Kwenye mishipa ya fahamu hii inamaanisha kwamba tunasema kitaalamu ni signal abnormality. Signal maanake ni ishara, kwa hivyo ni kwamba mtu anakuwa anashindwa kuunganisha zile ishara na kunakuwa hakuna muunganiko wa ishara kati ya akili na mishipa ya fahamu. Kwa hivyo mtu anataka kuongea kitu ameshakiona kabisa kwamba ule ni mgomba, anataka sasa kuleta kwenye mdomo auongee kwamba ni mgomba, lakini kunakuwa kunachelewa kuunganishwa kwa ile taarifa pale. Kwa hivyo mtu anajikuta na maneno yale yanakuwa sasa ndio yanakata, ndio yule alikuwa anasema yanakata. Ni kwamba yeye anajua anachokitaka kukiongea, lakini maneno hayafiki mdomoni, yani kwamba ile akili haipeleki yale maneno mtu akaweza kuyatamka mdomoni. Kwa hivyo kitu cha msingi sana kwao ni kwamba mtu ambaye kiugumizi, tafiti zinaonyesha ya kwamba watu hawa mara nyingi wanakuwa wamepitia misongo mikubwa ya mawazo huko nyuma, wanaweza kuwa wamepitia hali ngumu za maisha, wanaweza kuwa wamepitia kuumizwa kwa kifizikia kabisa, ni kwa maanisha kwamba kuumizwa mwili au kuumizwa kimawazo, kukaripiwa sana, kuto kupewa confidence, kunyimwa kuaminiwa, kushtuliwa na kadhalika. Kwa hivyo kama mtu amepitia vitu vyovyote, kikitokea kitu cha ghafla na kinachomshtua, hawezi kufanya vizuri, hawezi kutoa sauti vizuri. Kwa maana mwingine anakuwa anakitaka kukwambia mpaka baba akushike sana au ndo afanye nini, ndo anaweza sauti yake ikatoka. Cha msingi tunachotakiwa kukifanya hapa ni kwamba uishi naye kirahisi, inatakiwa usimshtue, msubiri, mpe muda, au kama kuna kitu unaona anataka kukiongea unakifahamu, unaweza ukamsaidia kukimalizia na yeye ikamsaidia kuweza kukimalizia kama hivyo. Hicho ndio kitu cha msingi. Na aina ya mwisho ya sababu yao ni kwamba inaweza ikatokea katikati ya, ya ubongo, kwamba ile sehemu ya ubongo ambayo inahusika na kumsaidia mtu kuweza kuzalisha maneno au kuzalisha mazungumzo inakuwa imeathirika. Kwa hiyo ikiathirika ile moja kwa moja inapelekea mtu akashindwa kuja kutoa taarifa mbele. Dalili za kutoa kigugumizi nafikiri zinafahamika. Zina, zina, zina labda nitaweza kusema kirahisi hapa kwamba tuna ile tunasema kitu ni kawaida. Mtoto akitaka kuongea hivi anajua hichi ni kawaida, hiki sio kawaida. Ile ambayo tunaiona sisi ni kawaida, tukiichukulia katika namna ambayo kwamba isipokuwa kawaida inamaanisha kwamba kuna changamoto. Usipuuzie ile. Wengi wa watoto wanajulikana na wataalamu wa watoto au wale wataalamu wa lugha wanavyokuwa wanawaangalia watoto wakiwa wadogo kidogo sana kama mtu ampata amepata nafasi hiyo, japokuwa sisi wengine watoto hawapeleki hospitali mapema, au mtu anahisi mbona mtoto kama anachelewa kuongea au akitaka kuongea anapata shida, hiyo ndo inampelekea mtu kuweza kumpeleka hospitali na kuweza kugundua hivyo. Kwa hivyo dalili zile zipo, zinakuwa mtu utaona kiurahisi ni kwamba akitaka kuongea anabadilisha muonekano kabisa, ni kama kama anakuwa anatumia nguvu, unaona misuli ya, ya uso inabadilika, lakini pia mtu anakuwa na ni kama anaonyesha asira au kuchanganyikiwa anavyokuwa anawasiliana, ana, ana ni kama anakandamiza kama ulivyosema, anatumia nguvu sana, alafu kuna ile kusita kabla ya kuendelea kutoka neno moja kwenda jingine. Wakati mwingine unaweza kakataa kabisa kuongea, kwa sababu anajua kitaka kuongea atakuwa na kigugumizi, lakini pia kutoa sauti kubwa au ndogo anavyotaka kuongea neno moja, unakuta ameongea ma ma, kwa mfano kama hivyo, labda yani neno linakuwa la, la kwanza linakuwa lina sauti ndogo na malizia inakuwa na sauti kubwa, lakini pia unaweza ukaona kabisa maneno wakati mwingine anakuwa anashindwa kuya kuyapanga kama inavyotakiwa yawe kwenye sentensi anaweza akashindwa kuyapanga. Kwa hivyo ni vitu vyote ambavyo wanajua, watu wengi wanajua kwamba huyu mtu ni ana kigugumizi, ina, inaonekana hivyo, lakini kitu ambacho hatutakiwi kukipuuzia. Ni kwa namna gani hatutakiwi kupuuzia hali hii ya kigugumizi, lakini tunawasaidiaje watu ambao wanaonyesha dalili za mwanzo kabisa za hali hii ya kigugumizi na mengine mengi zaidi kuhusiana na hii, ikiwa ni pamoja na vitu ambavyo tumekuwa tukiwafanyia watu hawa, hasa pale wanapozungumza kuna ile hali ya kusitasita ama kukanda kuwakandamiza, ni hali ambayo huwafanya watu wengi kucheka ama kufurahia hali hiyo. Sasa kupitia Daktari Kiganjani sehemu ya pili, dr Ayubu Msalilo atatujuza hapa hapa kupitia YouTube chaneli yetu ya Daktari Kiganjani. Facebook tunafahamika kama daktari andasco kiganjani, wakati huo Instagram tunafahamika pia kama daktari kiganjani.